Beno, bideontan, eh, aziko gara ja eh, lantzen nola trazatu behar ditugun lerroak, nola interpretatu kota batzuk, e, emandako irudia errepikatzeko eh, elementu teknikoekin e, errepikatu behar ditugu e, hauek. hau da, konpasa, e, eskuaira eta kaptagoia e, erabiliz e, hemen badaukat irudia, eta nik egingo dudana da eh, irudiko laurden bat. Zuet osatu beharko duzue irudi osoa, baina nik landuko dut makarrik laurden bat. E, alik eta leno e, ikasi datugu interpretatzen pista bat kotak. Eta kota egia benetako neurriak. Beraz, adibidez, hemen jartzen baldin badau eskalau, ez baldin bada e, unitate bat hemen, suposatzen da milimetrokoa izango dela. Beraz, hogeita lau milimetro edo 2,4 zentimetroko neurria izango da. Berdina hemen, e, ama lau koma zentimetro, eta bar, eta Beno, nik ardat nagusiak e, kokatu ditut hemen, elkazutak dira, ardaz baina bakarrik hemengo laurdena landuko dut. Ados, eraz, eh biardatzen arteko elkar puntua hemen dagona zentroa izango da. Eta ardatz hauek erabiliko ditut neurri nagusiak kokatzeko. Adibidez, e, vertikalki hemen badaukat hogeita amazei milimetroko neurria, eta dedo, hogeita lau. Beno, ba, konpasarekin kokatuko ditut e, neurri hauek, adibidez, leno hogeita mazei, ba, konpasa irekiko dugu, eta jarriko dut marka bat iru koma zei zentimetora, edo hogeita mm. zei milimetora. Erabiltzen ari nahi zen arkatza, laneko arkatza da lan egiteko arkata eta emaitza emateko. Ados, beraz, e, mina prinsipioz paperean gogorrago izango da, biatze, iruatze, ez dikintzeko. Beno, ja, kokatu, kado, kokatu dut neurri hau. Urrengoa, hogeita lau milimetrokoa da. Beraz, edo mugitzen dut, horratza, onaino, eta markatzen ditut, 2,4 cm horiek edo hogeita lau mm horiek, edo horratza ez mugitzeko eta zehaztasuna ez galtzeko batuketa egiten dut. Zaten dut, hogeita amasei milimetroko, milimetroko neurriak kokatuta gero, gero gehitu behar ditut, hogeita lau milimetro gehiago. E, batuketa egiten baldin badet, hogeita amasei gehi hogeita lau, izango da, irurogei milimetroko neurri bat, beraz, e, kasu honetan, nire kasuan, horratza mugitu gabe, irituko dut, irurogei milimetro edo 6 zentimetro lortu arte. Beno, ba, badakit non dagon e, be, hemen, e, e hemengo muga, horizontalki, pieza honetan. Gero kokatuko ditut beste neurriak, beste ardatzan neurtu behar ditudan neurriak. Eta zentzu dira, hemen baditut, hemen haundituko dut pista bat irudia, posible baldin bada, egun berro eh, berrogeita lau milimetro, edo amalau koma lau zentimetro guztira. Hemengo bezitik onaino. Suposatzen da, simetrikoa denez, erdia zazpi koma bi izango da ardatetik eskerretara, eta beste zazpi koma bi ardatetik eskuinaldera. Beraz, nik ardatzontan hartuko dut zazpi koma bi zentimetro eskerraldera, kasu honetan gogoratu ba, bakarrik la orden bat egiten nahi ez pieza osoa. Ba, hartzen dut, konpasa, ez dut e, horratza mugituko, eta neurtuko dut zazpi koma bi zentimetro. Edo, iruro eta mabi milimetro. Eta markatzen dut, hor, arku txiki batekin. Gero, beste hogeita lau milimetro eraman behar ditut ardatzontan. Egin gudan da edo mugitzen dut horratza, onaino eta jartzen ditut hogeita lau milimetro hori, horiek, edo batuketa egiten dut. Zazpi koma e, bi zentimetro gehi, bi koma lau guztira horratza e, mugitu gabe izango dira bederatzi koma zei zentimetro. Beraz, irekitzen dut konpasa bederatzi koma zei zentimetro lortu arte. Eta egiten dut marka bat gogoratu beti e, lerro laguntzaile bezala, ez da emaitza. Beno, baditut, orain e, neurri nagusiak. Zegin dut orain, aprobetsatu ditu, aprobetsatuko ditut neurri horiek ja inguruko elementuak, inguruko lerroak trazatzeko. Baina ez emaitza bezala gogoratu, da, lan egiteko lerroak, beraz, mina e, gogorra erabiliko dugu. Artuko dugu eskuaira eta kartagoian, ere kasuan makarrik badaukat eskuaira. Eta, egingo dut, adibidez, marra hau barruko marra. Hogeita amazei e, eh, zen, eh, milimetro ora e, eh, dagona. Hemen hartuta nuen neurria, beraz, kokatuko dut eskuaira eta kartagoia, eta trazatuko dut. Gogoratu hau dela lan egiteko lerro bat, ez da emaitza, beraz, trazatzen dut suabe-suabe, baina ez dut ezabatu gero, hartuko dut, edo egingo dut, hemengo lerro horizontala. Vale? Ogei mazte milimetrokoa trazatu. Eta gero, trazatuko dut, hemen behan dagona. Beraz, hor hartuta nuen neurria, berriro, jartzen dut bere tokian eskuaira eta kartagoia, eta trazatzen dut. Momentu honetan, eh, lan egiteko lerroa denez, posta sola non bukatzen dudan. Ados, pasatzen baldin banaiz, pasatzen naiz. Gero, emaitza markatzean, bai, bukatuko dut, bukatu behar dudan e, tokia. Zegin dut gero, ba, momentu hontan kokatuko dut marra hau vertikala. Ados, zazpikoma bi zentimetora dagona. Ado, momentu hontan, elkarzuta atzatuko dut, eskuaira eta kartagoia erabiliz, gogoratu hemen bakarrik eskuaira dudala, eta aprobetsatuko dut konpazarekin hartutako 6,2 cm eh, neurria, hemengo marra lerroa egiteko, baina lan egiteko lerroa gogoratu. Pasatzen baldin banaiz, pasatzen ez, eta ezer eh, Eta bukatzeko, trazatuko dut, ma, e, lerro vertikal hau e, zazpi koma bost zen, eh, neurriaren ondoan e, kokatuko dugu. Baina, bi koma lau zentimetora. Hemen zegoen hartuta neurria, beraz, eskuaira eta kompasa eta kataboia erabili, kokatuko dut, horko neurria. Piskar gehiago, egin darret, azken finean hau kargatu bat delako. Gezki trazatu dut beraz errepikatuko dut pixka bat hau. Bi hauek. Bale? Berdin zait, eh? pasatzen baldin banaiz, momentu hontan, eh, lan egiteko lerroak diata. Hola. Vale. Beraz, ja baditut eh, lerro batzu inguruko lerro batzu. Ze gehiago behar dut. Momentu hontan e, lerro horizontal hau e, marraztu dut. Eraz, sortzi milimetora paraleloan beste horizontal bat trazatu behar dut. Eraz, kasu hontan, trazatu behar dut eh, lerro paralelo bat distantzia jakina. Eta zer da distantzia, sortzi milimetrokoa hau hemen dagona eta hemen ere bai. Beraz, berriro hartzen dut konpasa, eta egiten du da, lerro hau kokatu dut 3,6 koma beraz, kanpokoa egongo da sortzi eh, milimetro urrun hau. Beraz, hau iru baldin bada, gehi sortzi izango da lau lau e, Hemen, bogatu, hau zen, iru koma ba, orain, jarriko dugu, lau koma lau sentimetora, beste markara, beste marka bat. Jakiteko, non, nondik datorren, kanpoko lerro horizontal hori. Eta berdina hemengoan guk dugu marra vertikal hau, lerro vertikal hau, 6,2 cm, baina tasatu behar dugu beste paralelo bat, hemen ez agertzen, baina suposatzen da, suposatzen da berdina dela, eh sortzi, sortzi milimetro e, urrunago. Beraz, berriro, konpasa erabili, hau zazpi bi baldin badan, eskua ira eta konpasa. Barkatu eskua eta kartaboia erabili, Lan egiteko marrekin. Trazatuko ditut. Neurri hori. Gogoratu e, lan egiteko eh, lerroak dienez, berdin zait pasatzea. Gero markatuko dugu ondo eh, emaitza beno egin ditugu hemengo eh hemen egin ditugu hemengo eh, lerroak, hau da, kanpoko ingurua. Eh? eta markatuko dut orain, Zuek ikusteko pixka bat eh, nola geratzen ari den berriro eskuaira eta kartaboiarekin eta kasu hontan emaitza markatzeko arkatzarekin, orain, markatuko ditut ja definitiboak dien lerro batzu Baina zure paperean nahiago dut hau ez egitea bukatu arte. Hau da, pixka bat ikusteko nola den prozesua. Hau da, emaitzarako lerro bat. Beraz, hemen bai, hemen bukatu behar dut zuzenkia edo lerroa, bukatu behar den tokian, baina lan egiteko lerroak ez ditut ezagatzen. Hor geratzen dira, bale? Beharrezko agia. Beraz, gogoratu inguruko ingurua markatzen ari naizela, beraz horregatik aldatu dut arkatza, emaitza delako eta hemen bai bukatu behar ditut zuzenki guztiak bere mugetan. Eh? Hola. Eta. Aztena. ez? Beno, inguruko lerro nagusiak egin egin egin baitut, markatu ditugu gainera emaitza bezala, nahiz eta prozesu hau e, egiteko e, eh, obedugu azken momentu baino egin e, eh, itxoitea. Ados? Beraz, orain, egingo ditugu parruko e, lerroak, e, isa hauek, mendau dena e, leno trazatuko ditugu bere ardatzak, erritik pasatzen dien ardatzak, eta gero e, ardatz horiekiko paraleloak trazatuko ditugu. Zene Zen eurrira, ba, hemen agertzen dena, sortzi milimetrokoa e, eta sortzi milimetrokoa hemen jarritago, bien artean, behar ardatza erditik pasatzen baldin bada, izango, ar, izango da argatzetik lau milimetro da gora eta lau milimetrora bera. Baina gogoratu, distantzia baldin badakigu, bi paraleloen arteko distantzia baldin badakigu, trazatu behar dugu ikartuta leno eta elkartuta hori erabiliko dugu neurtzeko, distantzia neurtzeko. Ez dugu inoiz e, trazatzen, ba, pista bat, Beno, ba, trazatuko ditugu ardat nagusiak, e, ardaz horiek jakiteko batzutan e, interpretatu behar ditugu datu batzu, edo kasu honetan ez, ez, da oso argi beraz, zuet badaztara beti kaldetu, talantzaren bat baldin bat eh? baina ardazak badoaz, principios puntu honetatik, hau, dena, puntu honetara, hau, dena. Beraz, aliketaleno trazatuko ditugu. Mm, trazatuko ditut eskuaira eta kartaboia erabili gabe, baina zuet erabili behar dituzu bai eskuaira, bai kartaboia, hor badugu ardaz bat, da, hau, eta orain bestea. Eta bestea badator puntu izkin honetatik zentoraino. Hau da, izkin honetatik zentro lehendu. Hau da zentroa, hau da zentroa. Beno, arrazak baditugu, beraz, e, egingo duguna da, paraleloak trazatu. Arraz hauetariko, lau milimetroko distantzira, bai koitik, bai betik. Horretarako, berriro, behar dugu eskuaira eta kartabolia, kokatzen dut hemen, eta norabidea hartzen dut, hola, elkartuta trazatzeko. Ba, trazatuko dut elkartuta. Lan egiteko lerro bat da, beraz, pasatzen baldin badai, berdin vale? baina neurriak hartuko ditut eh, lerro horren gainean aprobetsatuko dut erregela e, neurtzeko ziurazki konpasarekin e, ez nahi zelako iritsiko e, neur, hain neurri txiki lau milimetrokoa e, beraz horregatik erabiliko dut kasu hontan e, erregela eta hemendik goraka baina goratu beti elkartuta erabiliko dudala neurtzeko lau milimetro eta bat bi iru lau milimetro. E, hemen. Eta nola horretu den, bai, ikusten da. Bale? Hortik eta hortik pasako dira paraleloak. Bueno, ba, trazatzen ditut paraleloak. Berriro, hasi erako nora bidea trazatzen e, dut, ondo dago, beratia, trazatzen dut, lehenengo paraleloa, eta potoloa geratu da, beraz, zabatuko dut, eta finago tasatuko dut, orain. Gogoratu hau dela, lan egiteko arkatza eta lan egiteko lerroa. Berdin zait pasatzea, berdin zait gehiagin luzatzen baldin badet eh, lerroa. bale? Gero emaitza markatzean, hor bai, geratu behar da, e, ba, geratu behar den Beno, ja egin ditugu bi paralel hauek, orain guazen besteak egitea, horretarako, horretu, kokatzen dut ira eta kartagoia behar den norabidean, eta trazatuko ditut orain elkartzutak gero horre e, eh, elkartzut horien gainean neurtzeko. Beraz, pixar libreago edukitzeko, edo toki gehi edukitzeko, hemen egin godet elkartuta, eta erregela milimetatua e, erabiliko dut neurtzeko. Orokorrean neurtzen dugu konpasarekin, baina ez kasu honetan konpasak ez digu, e, ez digu emango e, hain neurri txiki bat lau milimetrokoa gazateko, beraz, aldatzen dut, pixka bat markatzeko, bat bi iru eta lau milimetro gora, bat bi iru eta lau milimetro pera. Bale, ba hor bat ditut, markatua puntu horiek, eta hortik pasako dira paraleloa. Beraz, berriro aldatzen dut eskua ira eta kantagoia, hasierako... azierako norabidera, eta paralelo bat, holan markatuta dago, eta beste paralelo bat, trazatuko dut. Vale? Beno, ba, hor, ja, baditugu isa horiek e, egina. Naiz eta e, e, prozesuko marrekin egin, ez bia egiteko ja eh, eh, arkatz honekin eh, lan egiteko arkatzarekin bukatuko dut hemen inguruan e, agertzen diren beste lerro batzu. Vale? Suposatzen da hemengo paraleloa sortzi milimetrokoa bere arteko distantzia izango izango dela, baina karratu honen inguru osoan zenean aintzaten dit. Beraz, hor markatzen ditut 8 mm paralelo egiteko eta hemen ere bai markatuko ditut 8 mm jakiteko nondik pasa paraleloak. bien paraleloa. ba, eskuaira eta zartagoiarekin, pasatzen ditut beharrezko dien paraleloak. Pasatzen dut. Pasatzen dut. Eta hor, lan egiteko lerro egina daukat inguru osoa. Ezaren inguru osoa. Orain bai, orain ja emaitza markatzeko garaia da, beraz erabiliko dut e, ba, e, mina e, biguñako arkatza. Eta hemen bai egin beharko ditudan zuzenkia, zuzenkia gelditu behar dira, gelditu behar dien tokian. Eh? Ja ez nahi pasako baina lan egiteko lerroak ez dira ezartzen. Bale, mantentzen dira hor beharrezkoa diena. Prozesua ikusi behar da. Bale, ba, markatzen nahi nahi, eta kantagoia erabili, behar ditugun marra guztiak. Bai, horizontalak, bai bertikalak, beti geratzen naiz horko tokietan. Mugetan, eh? kasu ez naiz pasatzen. Eta Eta, bera ertzen zizkidanak. Hago ez dira. Ez dira horizontalak, ez vertikalak, inklinazio bat badute, baina gogoratu, eh? emaitza dela, eta hemen bai, geratu behar nahi, bere mugetan. Hau, ikzat gaizki atera denez, berriro errepikatuko dut, batzutan, nuen pantailan, zaila da. Beno, joder. Está perdido bestia. ziurtatu leno, ondo jartzen dituzula eskuera eta kartaboia dugu, haure bai, eta hori ere bai. Bukatu behar dut, hau, ondo tasatzen. ondo izteko. Ondo. Bale? Beno, nik egin dut laurden bat bakarrik, zok egin behar duzu edena, baina gogoratu. Beriztu behar ditugu oso ondo lan egiteko lerroak eta maitza. Lan egiteko lerroak nina gogorrarekin. Berdin zait pasatzen baldin manai puntuetatik. ez dia finagoa geratuko dira edo ez, ez dira e, beste, baina hor ez dira ezagatu behar. Eta gero bai, emaitza ematean aldatzen dugu arkatza, e, eh, nina bigunea, bauaz, eta e, hor bai, zuzenkiak bukatu behar dien, bukatu behar dira, ba, bukatu behar dien tokietan. Bale, asko edo zen gauza, galdetu lazai. Alors,